Penumpang yang terhormat, mohon perhatian Anda sejenak. Motor ini dilengkapi dengan dua spion dan dua stang kaki dengan cicilan masih ada enam bulan. Berikut cara mengenakan, mengeratkan, dan melepas helm Anda. Apabila tekanan udara di aspal berkurang secara tiba-tiba, maka tepuk pundak saya lalu bernapaslah seperti biasa. Selanjutnya di sadel tersedia buku instruksi mengenai cara-cara menyelamatkan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya driver Abu, mewakili seluruh awak kabin yang bertugas, mengucapkan selamat menikmati perjalanan Anda.